Aha, ajidi mbalaka. Takabala Allah minna minkum. Hmm. Oli bulungi banna. Sina tabba tegwe. Gende. Hmm. Hmm. <laughs> Mwebale dutu kako. Alhamdulillah Mungu yebale nawo baso baso dutu kako kubanga. Bade rwanja ulo. Mhm. Kubake ka jetwa sokede twa sokede mu kuba. Mm. Tugamba tunaji sala. Mm. Ngenzo okuchawo ngate buteredde. Bu, bu, tubadde tugivaamu neyagala okuddamu kugamba budde batukolera obudde obwenjawulo obulungi so twebaza bwebaza allah okutuusa ku lunaku luno badde lwanjawulo naye mbadde mbegayiridde abasiraamu dde mugayi mubadde kubanga embeera ebadde nungi obadde osobola okuteresa jowe ekyapa abadde asobola okubeerawo nga tamiti nga walukagga kuba simuwoowe naye kati agenda kukyakyaliza obugulu agende nga bisaa anoonya awenja awenja naye sikirungi gekakwoza kwanika mu ttaka ate mbakubiriza mwenna mwenna abakyala abawala abadde olaba abawala bonna bonna nga bawooza kuwoowa naye webanaawe ekiweddeko bagenda kutandika nga nokuwoowa takikujjukiza <laughs> ah, nga bajjukiza banange banange mbadde balaba ku social media oko eh, nga gwe tebakujjukiza nze olredi namaliriza mm. kati nga balirira kakati munange ebisimanya giriba bakita bitya abaya abaya fuza abaya oyo gwe bakuliranga nti aa ah, ah, nze gundi ze musa nti emusa eh, owawa sikyakujjukira genda ogenda okubira oyo gwewawadde abaya nendi kulaba omwaka ogujja <laughs> ngaolwesa abaya so mm. muyitirize nnyo okwagalidini by the way ekisiibo kino kibaddeko ekibo ekyenjawulo hmm. emizikiti gyonna gyona gyona gijjude hmm. gyonna gijjude ate ngaabasiraamu ebyaddala basiibe hmm, umura zikoleddwe emaka wajjudde kibaddemu ekyenjawulo alhamdulilah saba allah atuwemu obulungi kakati ze siina maka siina maka amaka gonna waguzeyo kugambe siina maka olinaati oteekatya buki kyobuuza manyi abantu obalaba aji bagamba oli mukodombu tovaako kako nze simanyi naye gwe kyoba omanya omugagga omwavu taba na mukyala akitugambye abatanabafuulaofisobaamwe muli baffe bamwe muli baffe abalina basajja abaavu <laughs> basajja kinze nina omwavu nzeamanaye <laughs> eh, ava okusala mukuliko eyo saba allah atuweme obulungi omwezi atuse ku mwezi guli ate omwaka ogujja inshallah nga tuli balamu kubanga guno gwe mwezi gwokka tubadde tusaala ngaera olaba olunaku lwakwenyamiramu mm. ekintu ekirungi ekikuva mu ngalo tusobola kusigala kyekimu obudde busoose enkuma netonya ezo baraka abantu bambadde babadde mubyeru bayitiriza ennyo ebyeru nange enyambadde zino naye era mubadde mwaka eru hmm. eh, naye nga kirulwadde lwanjawulo lunaku lwanjawulo eh, ogundi yekanzu kyenonze enyambalira kanzu simanyi bika yo basimaye bampanampe aka bampanampe naye ngwe wagibuuzako ebbeeyi sibuuliriza omuntu kyampadde ngamba bugambye alhamdulillah tulina emikwano n'abatwagaliza hmm, oba mukyala omuku kababeera alhamdulillah omanyi gwejoyo mukyali baana bato mukitegedde <laughs> mwe hmm. bintu mubitegeera kakati fe nzawo enkomye <laughs> era komaawo kubanga hmm. ojja kukifuna oyo hajii ramadhani omulabye oyo baika avuga pikipiki zampakaweo omanyi ramadan mubiru eh, ate oliye ryan nabatanzi mubiru hmm. eh, tuva kusaalako hmm. so noza kyekyo badde nekyo mboza ebirala eh, abantu beyise batya bakoleki kuyidi eno beyise batya era goddawa hmm, abantu beyise bulungi enkyakala ennungi nsuubira ntiidi ogenda gimalirawa <laughs> oba abantu wali agadde bakyakale batya bakyakale naye nkyakala embi yeyogenda okunywa ate omwenge ate ogenda okukwa namukabwabwaba nti okukola obwezi tulina bakyala baffeffe twabawo wadda mm, kati ngaotuzamu ebyo omufolofoto wamma mukyakale enkyakala ennungi ate abantu ne mamashee baffe bano beetaaga okuwabulamu abamu mm. abamu nti beesiba ku kintu kimu waliwo ebintu ebirina okulaga omuntu nebusaa nibajjukiza ebidongo ebidongo ebidongo waliwo ffe abayimba ebidongo musigalireyomu kutya allah musalenga eswala ttaano abasobola mukole hijja n'abakyala mubawo waabo kati aleete hadithi ate ebijjawo okitegedde suka kati balonde ebintu mubagambe ebirala muve ku bintu byokukola temuli embizzi bannange basiraamu temunywa omwenge basiraamu mm. temumenya amayumba g'abandi basiraamu okitegedde mm. byebena okubuulira naye besiba ku kimu kuyimba kuyimba kuyimba kuyimba ah, ah. ekyo bakitegeera ekyo bakimala balina amadhambi mm. naba amanene agasinga gino bitukola ate ah, gomanyi eh, restaurant yes no problem <laughs> era fe tuba na kirungi eh. always I know. Mm. Fair and Zahaj. Kati Katinga. Ramadan.